Akkam jirtan? Nagumaa. Nagaa ooltani? Eenyu? Akkam ooltan? Nagumaa. Nagaa hirtuu? Hirtuu. ada, sin? Nagumaati. Nagaadhaa? Akkam. Gaarii galata rabbi. Nagumaati? Nagumaa. Maqaan koo Geetaachoo Baacaan jedhama. Ani obbo Tashooma Takka jedhama. Iya Gandi kiyyaa ganda Qarsaa Warqooti. Qotee bulaadha. Baga nun na gargaaru of ogeetii baay'ee guddaan si galateeffadha. Ishee gaateenyee amareen nuga. Guyyaa irraa kana eh, beellama sagantaa eh, cuucii kunuunsa irratti hubannoo isinii kennu dhufee. Egaa akkuma beellamanitti anis kun kubba'ee kan isin eegaa jira. Tole egaa handureewwan nuti caacuutii galchuun dura wanti raawwannu qofaa mana ijaarra jechuudha. Manni nuti ijaarru sun immoo akkaataa caacuutii keenyatti galchuu sanaan wal simuu qaba jechuudha. Tole egaa manni kun faayidaan mana kanaa tokkoffaa akka bineensonni garaagaraa akka isaan miineef gargaara jechuudha. Maaliif bineensi akka barbaadetti seenu waan ta'eef mana kana karaa sanaan deema. Lammaffaa immoo <clears throat> mannichi <clears throat> kan inni nu gargaaruuf hantuunnis ta'ee lootuuwwan waan akka raachaa kun yeroo isaa seenan dhukkuboota garaagaraa qabatanii seenu waan ta'eef akka inni hin miidhamneef balaa kanarraa ittisa jechuudha. Karaa biraatiin immoo manni kun yeroo ijaaramu mana qilleensa gahaa ta'e kan ta'e ta'uu qaba. Hirmaanni sunis immoo eh, ba kara karaa ega gari da cuci kana mama amma natti himaa jirtutti cuci kana kunuunsinee guddisuudha. bisa bishaan isheen itti dhugdu, bakkeen eh, nyata irratti nyatu kana ke eega qopheeffannee bultoota Tole egaa eh, wantoonni nu barbaachisan eh, eh, kan biraa kan akka meeshaalee jechuudha. Kan akka uffataa jechuudha. Uffata hojiin immoo kan akka boottii, kan akka tuuttaa, kan akka gwaantee, kan biraa immoo keemikaala jechuudha. Keemikaalli naannoo sanatti yeroo <clears throat> namni yeroo namni alaa galu miila isaa nakkara eeggalaa Maaliif baakteeriyaa san yookiin immoo yookiin fangasii ta'uu danda'a. Wantoota inni balfanni alatti ture sana keemikaalli sun irraa qulqulleessa jechuudha. Kanaaf keemikaalli nu gargaara. Boottiin immoo caammaa keenya alaa itti deemnu sana baafannee caammaa bootti kana kaawwannee seenna jechuudha. Boottiin keenya achuma keessa taa'aa waan ta'eef bootti keenya kaawwannee seenna. Tuuttaa keenyas akkasuma nu gargaara. Tuuttaan nu fayyaduuf akka nuti. uffata biraarraa addatee jechuudha. Uffata kaan dafnee baasnee seenuu waan nuti hin tolleef uffatuma kaawwannee gala waan ta'eef tuuta kanaan. uffata kaan irraa addaa qulqulluudha waan ta'eef keenyas immoo waan harkaan qaqqabanne sana waan alatti harkaan qaqqabanne sana irraa qulqulluu ta'eef nu galchaa waan ta'eef kanaaf meeshaaleen kun nu barbaachisa jechuudha. Egaa baay'ee gaarii dhageetachuu wanni itti aanu maalinni? Dur egaa boda shooma amma egaa cuucii galchineen booda akkaataa nyaatatti kenninu eh, walsimsiisuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf cuuciin keenya kudhan yoo taate eh, giraama cuuciin tokko guyyaatti giraama soddoma nyaatti ijaa ta'ee fi immoo cuucii cuucii kanammoo guyyaatti haal sadii kenna jechuudha. ganama ni kenina guyyaa ni kenina galgala ni kennina yeroo kenninu immoo cuucii sanaaf giraaman kennina jechuudha. Tole egaa cuucii saddeettamii shan qabna jettanii naa kaasisan yoo ta'u cuuciin kun guyyaatti giraama soddoma nyaatti yaa ta'ee fi soddoma kana hamni nu barbaachisu ichaatiitii saddeettamii shanaaf dhibba lamaa fi kuma lamaa fi dhibba shanii fi shantama duwwaa nu barbaachisa jechuudha giraama. Egaa gaariidha. Cuucii kana kunuunsinee guddisuudha. Anuma amma natti himte immoo wanni biraa wanni jiru jira. Tole egaa kana xumurtaniin booda amma lukkuu sanyii caacuutii sanyii fooyya'aa kana barbaachuuf karaa ogeessaa deemtaniit akka galfattan taasifattu jechuudha. Tole egaa galchineen booda immoo karaa kunuunsa eegallaa jechuudha akkaataa isaan itti kunuunfamuu danda'an. Egaa egaa cuucii kana galchinee haala kamiin kunuunsina? egaa baay'ee gaariidha. Kunuunsi isaanii baay'ee salphaadha jechuudha. Dursa hidhannoo keenya sirreeffannaa, hidhannoo keenya oguun jedhu tuuttaa keenya kaawwannaa, yeroo ol seenne tuuttaa keenya kaawwanneet tuuttaan keenya tuuttaa kaawwannaa, buutti keenya ni kaawwannaa. Sana booda immoo keemikaala keemikaala keenya lukaan tuqnaa jechuudha. Lukaan tuqneet bishaan keenyas midhaan isaanii kennu sana qabannee ol seennaa jechuudha. Egaa ol seenneen booda immoo midhaan nyaata kan ishiin bishaan itti dhudhu bishaan itti kennineefi kan ishiin immoo nyaata itti nyaattu nyaata itti kennaa jechuudha. Akkaataan nuti immoo nyaata itti kennu sun cuuciin takkittiidhaaf giraama soddoma kenna waan ta'eef cuucii giraama takkittiidhaaf soddoma kennu sana caacuutii nuti qabnu sana saddeettami shan jettanii ijaa kaastaniif saddeettamii shana soddomi shan soddomaan baay'inneen giraama kana qabannee galla jechuudha. Inni biraa kana ta'e talaalleedha gosoota talaallee kan jedhamu jira talaallee kana gaafa guyyaa dursaa kan fudhatan dosa kafirkan fudhatan jiranidha. Ammaaf talaalleen gosa sadiitu hafe waan ta'eef talaalleen torbee bani jira. Kan guyyaa kudha afur jira, kan guyyaa digdamii saddeet jira, kan guyyaa afurtamii lama jira. Egaa anamma jettu kana gochaadhaan waa'ee sitti agarsiisa. Thank you. keemikaala kana cuuphxanii galuu qabdu jechuudha. Osoo keemikaala kana hin cuuphin hoggaa galtan lukkuu kana hundatuma waan ta'eef dursitanii keemikaala kana cuuphxanii galtu. Oo nan tokko goree danan raafadde. gaalli qabdan haalli qamis isaan baay'ee kan namatti toluu fi kan muuxannoo illee ta'uu danda'u waan ta'eef keessayyuu haalli manni isinitti qabdan kunii fi isinitti deemaa jirtan manni jiidhinsa tokko malee jiraachuu isaa gurgugaa ta'e yeroo hunda manni gurgugaa ta'e jiraachuu isaa karaa biraatiin immoo akkaataa isin nyaata itti kennitan kun kan baay'ee namatti toludha. Darbees immoo haalli isin bishaan qulqulluu ta'e itti kennitanii fi akkaataa teessuma isin bishaan itti kennitan kun kan baay'ee namatti toluu fi kan namatti deeggarsiisu waan kana haaluma kanaatti deemtu kanaafuu bifuma kanaan itti fufuu qaba. Baay'ee gara tuunee haala cuucoota kana ittiin bulleessu waan muuxannoo naa kennu beekamu gara tuunee siinii. Isheen illee ulfaataadha yeroo aarsaa yeroo sagantaa irratti taphatee jiru kana. seeraan hordoftanii akkaataa amma hojii kunuunsa itti fuftan kanaan seeraan qabatanii haala hubannoo kana irraa fayyadamaa waan jirtaniif guddaa galatuu naaf